nyigisha kubyuka hakiri kare mu gitondo izuba ritararasa nzafatanye n'inyoni mu rukerera kuvuga gukomera kwawe ota wongere unyibutse nimbyibagirwa mwami uza nyibutse mbyutsa kare niwemere ko ndyamira mpore mvuge neza Nika n'inyamaswa ndetse nawe ni kuki se umuntu yakwibagirwa umuremyi wa byose wongera unyibutse nimbyibagirwa nyibutse byutsa kare ntiwemere kundyamira mpore mvuga ineza ku buzima bwanjye

건 anyway 지친 내게 눈을 구래 수비삼인 바라가 이부자 원겐 이부제 민지와 집안 kare ntiwemere kuryamira mpore mvuga ineza yawe ku buzima bwanjye nyibutsa wongere nyibutse nimbyibagirwa mwami uze nyibutse nsakare ntiwemere kunjyamira mpore mvuga ineza yawe ku buzima bwanjye